ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ñi farek hôpital aresig la dante gi nekk ci ndakaru nekkon ci njaxare tabax yey waja daanu journal lefu yene kay nañu gannaaw réflexion gi nga xamne war nañu ko defaraat ngir defaraat l'hôpital ba personnel ba ci njaxare lañu nekk liko waral ñu ngi koy surnal. Be biir journal bi nenañu deug deug defaraat hôpital bi modi tej ko ba faaw te lolé bu amé modi personnel bi ci njaxare lañuy dundu malati dina ci bari rendez-vous yo xamne dinañu ko annulé lolé baxul ci système sanitaire bi non seulement dina ko dello ginaaw waye way faju yitam dinañu ci loro lolok lolu journal bis bi nañu fi ak fukki fan ak juróom ci wéru ut lañu koy tëj ci hôpital la dante ak jamono ji ñafay liggéey ñoo gëna a ñafay fajo donte sax bâtiment yu màggeeti tax ñu ne dañu koy bëgg a li syndicaliste yi wax modi gañu dañu ko fi bëgg jëlé abadan ni gaañi waxee di kilifay pat yi nekk ci rew mi ak personnel bi nekk ci hôpital ba wax ji dafa wuté gañu nee nañu dañu koy tëj defaraat ko ab dir ñu tijji ko waaye personnel bi liñu japp modi hôpital bi lañu bëgg raye jëlé ko fa mu jeex directeur hôpital Aristide la dante ci la yi nakaay nañu mbolém service yu nekkon ci biir hôpital ba dinañu leen toxal yóbbu len ci lenen l'hôpital taal ñu ñu yeggali seen liggéey ña fa doon liggéey ku ci amoon xel muy te ak xal bu jàkk na jàpp na sa liggéey di nga ko ñàkk directeur bi nee na du ci am en tout cas fii ak fukki fan ak juróom ci wéeru ut gi ñu nekk wal fadir yéen kay nañu li kilifaay pàcc mi jël ngir defaraat hôpital aresig la dante li ci gën a fës mu di yaakaar gu tas goo xam ne ñi yëngu ci wàllum santé gi nekk ci warusu gi am nañu ko journal vox nañu ñoom waa ànd gëzëm bombardé nañu ministre de la santé nee nañu dinañu def marché ci diwaanu dakaaru organiser benn sitting goo xam ne ci région yi nekk ci réew mi lañu koy def fii ci dakaaru hôpital aresig la dante di gagné neur fi ak jëmi jamono ci lu kenn xamul li ko dañe yene kay nañu collectif bi ëmbu pat mi ñu ngi dénoncer ñu ngi ñaawlu itam ni ko nit ñi bëgg défé ay témoignage yo xamné ñi yëngu ci kër ga ñu ngi koy wax ak ërtal gi nga xamné ñu ngi koy ërtal directeur général ga nekk ci barab ba fi ci nakaru itam ji ñaari tout tank yu ñak seen bakan ci dal yu daanu seen kaw ñaari bakan yu yé ci ñaari lié la libération nañu ci kër Massar ak ci yëmbal ben bébé bi ñent wër la am ka ca dess juroom ñett at mu fekk ci juroom ben dal yi nga xamné daanu na ci kaw nit ki wëru juillet ak legi manam bi nawet bi tàmbaleeg léegi am na ci jurom ben dal yu daano gum ci rewmi la lat ne ko gile yoon ca la gatcha des ci yembal mudi dal bo mudi dal bo bo xamne ne bakkan waye amna ñent nit ñu ci jele gañu gañu yu métti bi plan orsec bi doré ci rewmi ke legi li ñu jotagum évacuer ci ndox la tribune yene kay mu ngi ñu wax di 1 million 400000 minilo lañu ñu évacuer ci diwanu Dakar ak liko wër rawatina banlieue bi nga xamne ñu ngi doon tëmb jamono ji seeni njaaxere mu ngi leen di bëgg a ci diwanu anbeler libération mo ñu fay xamal ti tuyau bu bënn jaxasook essence bu saar bi mu di société africaine de ravinage seen tuyau ba jaxasook ndoxum robinet ba askan bi di ko naan ba jamono ji foofee ci diwaanu an ga nekk ci ndakaaru maison yu bari ndoxom essence maa jaxasook seen tuyau ndox yi nañu dox jëm ci li fi 31 juillet bi ñu génn journal source waa nañu élection législative yi recours gi yewi askan bi waxoon ne dina ko jébbal conseil constitutionnel recours boobee source waa nañu ba démb ci talaata gi lettre demul te bu demul ba tey ji ci àllarba ji gën gaa yàgg dinañu publier waat beneen liste bi ngir mën deugalat li fi won bi wess mbirum assemblée nationale limu Lamine digit bokku ci PDS limu bëgg di jité assemblée nationale ba nek fa président mom mi nga xamné fukki at ak juroom ñent def nako ci législature gu Sénégal ta nak poids électoral bi mu am ci di maire da nek élection yu ñu fay organiser ci ñuy duma gaañe ci lay bok ci jamono jojé nga xamné coalition gi ko tax doon député mu di walu Sénégal am nañu 27 députés yo xamné 26 yépp ci parti démocratique Sénégal lañu bok ña ca dem di assemblée nationale si du quotidien mu ngi ñu xamal né promotion bobé bonne gouvernance gi ñi xaar xaar ci ñoom grande défi mu ngi leen di xaar ci 14e législature gi Ibrahim Seck bu Forum Civil mu ngi invité ñi nga xamne ñoo di député nañu fexé ba yeen dossier yu tang yi nga xamne ne njiitu Macky Sall mo ci dëgg tankam nañu ko lijeenté ba mu teggi ko bayyi yoon di doxal bopam proviseur nguudu mbuub mu ne japp na ne plan orsé gi dina bok ci premier dossier yi nga xamne ñom wa assemblée nationale gu 14e législature gi war nañu ko lijeenté ak askan bi fi ñu tollu ñom wa assemblée nationale gët yépp ak nopp yi seeni kaw lañu ko tégg témoigné yeen kay nañu ngir convoquer assemblée nationale ci 14e législature diktateur gi mu di xeli ak gañi tek nañu ko seen kaw buñu lijeenté lool ba noppi wala bala ñuy noppi nañu lijeenté wala mbirum au conseil de collectivité territoriale gi nga xamné tek nañu ko ci réew mi ta danaka tegul fenn le ver journal nañu moy dossier benen bo xamné gañi war nañu ko lijeenté est ce que sax njëriñam bari na ci réew mi mamadou lamine diallo bu tekki né yaakaaruma ko ñu fekkat ko ci journal 24 heures kay mu fay wax né est ce que duñu ko ci ndox mi manam tas ko tasar ndax njëriñam bari wul ñom wa yewi gi lëngo won dem ci élection législative lañu fa am ci togu nañu ko tong tongé enquêteur bi yene kay mu ngi ñu koy wax ci 56 député yi wa yewi askan bi am taxawu Sénégal taxawu Sénégal am na ci 13 député ay nitam yu ñu ne ci ñom lañu bokku bokku ci mafia kàcc kàcc le quotidien yene kay nañu gannaaw Ousmane Diagne kenen ku ñu wax Papito Kara mom itam gañu tek nañu ko loxo ba mandat dépôt ko mo ki di Jules Aloise ak Pepa yi ñom ñepp jamono ji ñu ngi ci loxo yoon mafia kàcc kàcc bi journal le quotidien nañu gañu laal nañ leen Ousmane Diagne mom joxe xibar bu ko wurul wëru ko moko yobé yóbbee fa mu nekk bu ci Pepa yi ben virement bu tollu ci 50 millions moko daanel ba yóbbu ko kaso imam mam góor njaay lisi ko yéene kay nañu moom mandat dépp nañu ko ay kàddu yu mu yëkkati teg ko ci comité layen bi moo ko